Ouais, tant nayebisaka bino camarade nanga Fally Ipupa ya Bogart akola na beauté na ye depuis bomwana donc rien à voir pembe pe ya choko te ya jaribu te movati te siko une chose est bien azanga libumu il lutte contre l'obésité tai nde tai botika pardon boluka ye wapi eh bokoka ye ta likolo king biso moko siko bakinga moke baka ba i ba i ba au secours Ehh ngai ehh Fally Ipupa Dicap la merveille ehh bosakanaka te na Champs Elysees aye opesa camarade na ye mbongo ebele abi Sankara j'ai pas beaucoup d'argent 82000 euros ça se va ngabi oui oui oui ouais mon ami d'enfance Fally Ipupa balobi beauté osanti makolo Eh, oh, olamba pe na guerre na kotisa makoso tieka tomate moke pilipili ya fer eh, donc apo ah, bayeba yo apo ah, bayeba yo koleka na bateva awa soleka na teka ye makongo etali yo bakoyeba yo mpena na sele mbau bumbu ngingiri kitoki mosi engai eh, ngai sakalaji Watu wana Champs Elysees hein, donc deux fois te. Apo ba yemba apo la Fally Ipupa di Cap la merveille. Dans la loba o oh, Sankara loba ka na loba la camarade ya star millionnaire. Asinga Sankara t'as des soucis, nga bi oui beaucoup de soucis. Il m'a remis l'argent, il m'a donné le chèque, le virement bancaire. Au secours! Eh, mama mpo na bafemme sel oyo toyeli nde bafemme sel oyo nyonso kobengana bamibali na ndako reseau toyebi te toyebi poto ndenge ezalaka mosala makasi papa kozonga lali sikoyo solution bazwili bango yango oyo contrôle technique donc awa ndenge eza boyo eza ezosunga bapapa ezosunga mpe bamama donc awa nayesi bino donc vitesse tgv ekosa talis ekosa Donc na minute oyo donc ezo zongisa makambo nyoso ba sentiment nyoso biloko nyoso ya vie oyo donc eh, na minute oyo produit eza kaka na belgique et puis awa na kimvula avenue numero 130 kimvula na bandalungwa oyo babengi yango zoom donc ezo zoome donc eh, oyo ndenge eza wana mwa papa akomaki lokola mwa bebe tusa banini donc azongi na yebisi bino santa pepe kala ekosa donc na minute oyo de fois te solution ezwami botika kobengana mibali po obanda kozwa bakafu oyo te ozwa barezo ebele ebele sikoyo na minute oyo kifam sel tozo kombatre yango pesanga me na bien donc na minute oyo solution ezwami oyo saint esprit moto atindi yango na belgique ezali soki okuti otuni etike mbukusu okomona mbala mo baproduit ye eza na base ya bamoringa babiloko ebele banzete esalami awa mpo bakoma kokosa bato omonaka omeli mai moso ya terase bazokosa omoni baefe eza te mais awa pena solution rapide ofandi ozwi makambo nyonso donc oyo baobenga yango festival musique oyo boyokaka nzete so boke mpena na deuteronome 4 bomona nzete oyo epesaka mari zemi eza na kati awa na kati ya basolution pasko e ngai papa mama bozwa yango yango oyo bosolola yango makambo ya mikolo bana balala oyo eza mpena moins de 70 ans etali bana te makambo ya baparent pasko